Hva er forskjellen på en god og en dårlig oppgave? Jo, jeg tenker at eh, alle oppgaver kan ha et godt tema. Men det er ikke sikkert du klarer å ha en god problemstilling eller en god vinkling på det temaet. Eh, og For å illustrere hva jeg mener, så vil jeg bruke meg sjøl som eksempel. For det var nemlig slik at Jeg eh, studerte medievitenskap grunnfag i 1991 og skrev ei oppgave som jeg jobba utrolig masse med. Eh, jeg var sannsynligvis den på mitt kull som brukte mest tid av alle på denne semesteroppgavejobben. Og det jeg gjorde feil, det var at jeg, ble, jeg var så forelska i onkel Skrue og hele den tematikken som jeg da hadde valgt. Eh, og jeg klipte og jeg limte, og her kan de se hvor jeg klipte ut alle mulige slags tegninger fra Donald-blad, og var veldig opptatt av temaet. Og så, når vi da fikk karakter alle sammen, så fikk jeg den, en av de dårligste karakterene på kullet. Og alle visste jeg hadde jobba veldig masse, men jeg fikk likevel den dårligste karakteren. Hva i all verden kan være forklaringen på noe slikt? Jo, det er nettopp det, da, at det jeg gjorde, var å være veldig flink til å fokusere på temaet og var veldig engasjert i det. Men jeg hadde ikke noen ordentlig problemstilling. Jeg hadde ikke noen ordentlig vinkling innover i dette Onkel Skrue-universet. Og For å illustrere det igjen, så vil jeg si f.eks. at jeg leste ganske overfladisk det pensumet som jeg hadde. Det hadde jeg ikke aktivert i Onkel Skrue-sammenheng, selv om det hadde vært fullt mulig. Så mine sensorer visste det, de da, at dette kunne Lars Nyhre ha skrevet bedre om. Eh, og ikke bare det, men jeg eh, var òg veldig eh, springende, da. Slik at jeg, jeg hoppa av gårde fra det ene deltemaet til det andre uten at de hang sammen skikkelig. Dette er jo en, eh, to sider av samme sak når det, når det ikke var en skikkelig bruk av pensum, når det ikke var en uh, klar tråd, men en uh, eh, løslig blanding av tema nedover. Der f.eks. noe handler om eh, estetikken i Donald, og noe handler om politikken. Og enda noe tredje handler om hvordan det ble lest i Norge i vår egen tid. Så ble det et sammensurium. Eh, sånn at basert på egen læring og egen feiling, så vil jeg si det. Eh, ikke undervurder vanskegraden og viktigheten av å finne en slik problemstilling. Skjære til dette temaet, slik at det blir din vinkling. Din eh, helt presise gjennomgang av noen begrensa deler av temaet. Da kan det bli ei god oppgave. Hvis du ikke får det til, så kan det være slik, dessverre, at du har et veldig godt tema, men du har en veldig dårlig oppgave.